La mayor fuerza que tenemos, si la sabemos usar, es precisamente la de toda la plantilla unida. Gracias, es Castro. jasaten ari garen kalerak eta guztiak urtero eta urtero, eta ja, ba, aski da, esan behar dugu, argita garbi, eta ozen, eta enplegua ba, bermatu behar dugula, eta Siemens, Siemens Energy erosi gaitu, eta etorriko da, eta e, gehiago, kalerak eta gehiago egongo direla esan, esan digu, eta ba, aski dela pentsatzen dugu, eta nahikoa dela. Bai, Siemens Gamesari esan nahi diogu, eta baita ere, Nafarroako gobernuari ze eh, hemen ez da, eh, uste dugu Nafarroako gobernuak ez, da ari dela eh, bermatzen mengo lanpostu pila bat, lanpostu zuzenak, eta ez hain zuzenak jendea oso nekatua dago. Eta ikusten da emozionalki nekatua, etortzen da lanera nekez, eta hori aldatu beharra dago.